пастбище старом пустынном, Где я сохранил все надежды, Где их до меня сохранили Мой дед, мой отец, мой брат. Я стоял под луной, И далеко все серебрились, белели одежды. Это вышли из гроба надежды чтобы бросить последний свой взгляд на кладбище старом пустынном. Качались высокие травы, немые, густые, седые, и сердце дрожало в ответ. «О, надежды!» надежды, надежды. Неужели мертвы навсегда вы? Неужели теперь вы мне шлете за могильный прощальный привет? На кладбище старом пустынном Услышал ответ я безмолвный. Ты сам схоронил нас глубоко, Мы любили тебя, мы дышали, мы скользили, как легкие волны. Но твое охладевшее сердце отошло от сияющих рек. На кладбище старом пустынном, в безвременье ночи осенней, за нами приходишь ты поздно. Отсюда закрыта стезя. Посмотри, все короче минуты, посмотри, все мгновений, мгновений, в истечении времени брызги, и продлить нам свидание нельзя на кладбище старом пустынном, с сознанием полным отравы. Под мертвой луной сиянием, как саваном был я одет, и мгновенья не спали в столетия, и качались высокие травы и отчаяние бледно струило свой холодный безжизненный свет.